gusto de la fanática. ¿Y tú solo? Dígame. Eso. Oh! Nice. Reflex board. Ah, os canal da. Open. Ah, Isa! Isa! Easy. Nice one. अबे ये क्या टप्पा खा रहा है बंदा तो बहुत पेशेंटली वेट कर रहा है वो लेफ्ट रिज पे आ गया अरे भाई भाई तो फुल ट्रैड कर रहे बे I'm sorry, dude. भाई का तो समझ ही नहीं आया क्या आउट प्ले हो गया अरे उसको पता था तू कौन है इसलिए इतना ट्राई हार्ड किया <laughs>